走开！我手上猪肉干的味道。哇，这是狗狗吃的七十条。我跟你讲，看这个，我超酷，被跳出来这是你的礼物，你你你过去一下，因为挡到我的光，拍起来。因为我正在帮他录影。录影哦。好久不见。陈慧。教授，请过去一下。 那个。